daghan ang utana sa away kinsa akong presidente ako ah mao ni akong ako matubag para sa ako ang presidente Bato si Bato de la Rosa kay ngano basta alipuris ni Duterte datak tatak Duterte klaro kayo tanawa ang mga abusado ron wala na kayo ang mga adik-adik o oh, dinalantara na eh, yun di para sa una nga oy oh, palita tabi ayagyag na eh naran sa tubangan so nga nagagiagi karon ay eh, hadlok mga tulisan awa oh, na eh kinsa may magpaako ako na ayo salvage ka uh, kuan sa pa man mga snatcher wala <laughs> wala yung eh, mga wala na yung mga abusador mo na si Bato Samot hey king sila kurug-kurug itlog dong wala nga bato ta para sure ba para sure ba ang, ang Pilipinas ba ma na yung mga kuan ba na yung mga kahadlok sa gobyerno ba sa mga pulis ba way abusado um, di klaro kay ang Pilipinas mo sinso yun wala na samog mo lakaw-lakaw kasdahan ba para na sa akong mga anak guys adto ta ha